はいどうもこんにちはすっちゃんです本日はまあ皆さんね結構レベリングとかねまあ頑張ってる人もいればレベル全然上がんなくて、まあ、困ってるっていう方もいるんじゃないでしょうかとりあえずねパネルミッションやってあの経験値もらえるあのアイテムなんだっけなんかクリスタルみたいなやつまあ、あれを使うのはおすすめなんですけどやっぱりあれを使っても限界っていうものがありまして まあ、もちろんね、あれを使っただけじゃ100レベルになんて到底到達できません。まあ、あれがね、あと、なんか1000個とか2000個あれば、もしかしたら100レベルいくのかもしんないけど、ないんで、もう何十個とかしかないんで、で、次のパネルミッション第4弾でも、まあ、多分ね、クリスタル、台がもらえるんだけど、その台もね、まあ、多くても100万、経験値100万、少なくて50万とか。まあ、僕は50万ぐらいで予想してんだけど、もしかしたら100万とかありえるんだけど、 まあ、経験値そのぐらいもらえるけど、それもらっても、普通に1000、えー、100レベにはなれません。でね、結構僕過去の動画でね、まあ、レベリングの動画とか、ね、どうやったら効率よくレ、えー、経験値稼げるかとか、まあ、そういう動画は出してるんですけど、過去に。えー、今回はね、まあ、ある程度レベル上がった人で、まあ、レベリングに困ってる方向けにちょっと動画を作っていこうかなと思います。まずね、考えてほしいのが、 なんでレベリングをするかっていうとこですよね。なんでレベリングをしなきゃいけないのか。僕の場合はね、称号がね、いち早く欲しかった。攻略組の称号が欲しかった。ね、別に100レベになったところで、対してね、強くなれるわけじゃないんですよ、実は。ね、100レベになったからね、ステータスが倍にまで上がりましたなんてことは絶対にないんですよ。えー、100レベになって新しい武器作り変えても、100%倍にはなりません。まあ、上がってもね、 本当に上がって武器武器作り変えても、まあ、100攻撃力とか100とかしか変わりませんでもちろん、まあ、今はね武器レベルの緩和が来て95レベがマックス武器だったかなそうだからもう95レベまで上げちゃえば一番まあ、今現在ね今現在一番強い武器を装備できるっていう形になってるので もうわざわざね、100レベにする必要は今のところはないんですよ。まあ、もちろんね、え今後を見据えてるなら、もう先に100レベルになってね、で、13層解放されて、えー、レジェンド武器のためにね、えー、100レベルになっとくとかっていうのはありです。もちろん。ただし、えー、相当大変なんで、まあ、今回は違った視点ということで、強くなる方法ですね。レベリング以外で強くなる方法を紹介していきます。まあ、ある程度レベル上がった方はね、 熟練度意外とね、まあ、やってる方もいるんじゃないかなと思います僕も結構平均的に上げてて、まあ、まだまだカンストには至らないんですけど、まあ、高い全体で見たら高い方ではあるのかなただもうつい最近始めたとかねえそういう方で、えー、強くなりたい ちょっとでも強くなりたいって方は、まずレベリングをやめて、熟練度の方を上げることをおすすめします。いやいや、自分は片手直径しか使ってないのでっていう方いるかもしんないんだけど、まあ、見て、とりあえずもう一回説明します、最初から。はい、僕の熟練度、はい、公開ということでね、もう公開しちゃいます。別に熟練度見られても悪いことないし、 そういつでもね見たけりゃ見れ見ろっていう感じなんだけどまあ大体43から44って感じでで縦に関してが48まあ縦がね一番高くなってるんですけどこれねなんで熟練度レベル上げてるかメイン武器でもない武器なんで上げなきゃいけないのかっていうと実はねこの熟練度レベル上がることによって攻撃力上がりますで一応ね細かく刻んでいくと まあ攻撃力1上がったり2上がったりするんだけど、まあそういうのはね、計算がめんどくさくなっちゃうんで、とりあえずね、えー、熟練度レベル1上がるごとに攻撃力1上がると思ってください。まあ僕の場合ですと、熟練度、まあとりあえず40と換算したい、レベル40と換算して計算がめんどくさいんで、で、7種類武器があるので、40×7 は2、えー、280。まあ、約300ぐらい 攻撃力が上がってる計算になります、まあ、正確にはもっと上がってるんですよなんでかっていうと、まあ、1レベから30レベぐらいまでは、まあ、攻撃力1なんですけどそれ以降は、まあ、2ずつ上がっていくとかねもしかしたら40超えたら3上がるとかちょっとまあ計算してないんでしょう。わかんないんだけどまあ細かいことは気にしなくていいでしょうとりあえずねレベル1につき攻撃力1上がると思ってください ってなるとね、まあみんなアタック上げたいじゃん、やっぱり。レベルも100も大事だけど、やっぱりアタックを上げたいじゃないですか。強くなりたいじゃないですか。そういった方には、えー、熟練度、しかも、えー、全部の武器をやることをおすすめします。いやいや、スキルありませんよって思うんですけど、星3で構いません。全体攻撃星3で構いません。全然。僕もね、あの、片手直径昔は、まあ、25レベルぐらいまで レイジスパイク、星3のキリトのスキル、レイジスパイクっていうスキルを使って熟練度上げてました。で、なんでそれ使ってたかっていうとね、それしか持ってないから。だけど、序盤っていうのはね、やっぱり経験値獲得数も少ないんで、サクサク上がってくれると。ちゃんとした狩り場でやれば、もうサクサク上がります。20、でも25レベルぐらいまでなら、普通にもう1週間、その武器だけでやれば1週間かからないと思います。早い人なら。30レベルぐらいまで行くとね、 1日1レベル上がればいいっていうぐらい結構きつく、きつめにはなってるんですけど、もう僕に関してはもう44って言ってね、片手直剣あと9万3000必要。今ムカで倒しても1体につき20しかもらえないんで、まあ、約ね、500体 ?5000 体 ?10 万でしょ ?2 かける、そうだね、5000体だね。えー、ムカで5000体倒さないと、 まあ、熟練度上がらないっていう計算になります。多分。ここまでね、一気に上げる必要はないんですけど、平均的に、まずはじゃあ全部10レベルを目指すとかね。全部10終わったら次は全部15目指す。そういった感じで、まあ、最終的にはね、とりあえず25レベルまで上げてください。まあ、今はね、新しい熟練度も解放されてね、できればね、30、35、まあ、35までは欲しい。35まで。全部の武器35。 縦はね30まででいいんだけどあちなみに縦に関しては防御力の方が上がります 1,、えー、1レベルにつき防御力1っていう感じでやっぱりねレベリングと比べると圧倒的に速い熟練度の方が比べるとねプレイヤーレベル1上げて攻撃力がちょっとちょっと上がるぐらいならまあ、例えばね、次のレベルによって新しい武器作れるとかならレベリング優先でいいんだけど、ね、次のレベル上がっても特に、なんだろう、 武器作れて作れないしまあなんか大幅に上がるような状況が来ないって時は僕は熟練度やることをおすすめしますでこれコツがあってですねまあとりあえずねめんどくさいんで第1層とりあえずはねまあ後で狩り場も紹介するんですけどとりあえず1層に来ましたで効率のいい上げ方なんですけどまずはね片手の武器をやることをおすすめしますもしね槍使い斧使いあと何槍斧 弓か使いの人は一旦ね、まあ、熟練度に関しての話なんで、まあ、ボス戦とかは別だよだから熟練度の話に関しては一旦ね、えー、片手の武器を使いましょうで使うスキル何でもいいですなんならスキル使わなくてもいいかもしれないスキル使わない場合はソロだときついんだけど、まあ、パーティー組んでいただいてねでどんな感じでやっていくかっていうとよくね 敵1体につき、まあ、一発ボーンとこう撃つ人がいるんですよそうじゃなくてまず通常攻撃をまあ今ワンパンなんだけどまず通常攻撃をこうやってやって、え敵を1箇所に集めますドカーンとこの時点で、えー、敵に攻撃当ててるんであなたには熟練度が入りますね、ここがもしムカデなら20入ります。ちゃんと20。まあ、ギルド入ってればね。ギルド入ってれば、 えー、バフ効果が付与されるんで、まあ、それなりに熟練度も上がってくると最大で、えー、倍になるんで、まあ、本来ムカデは10しかもらえないんだけど、まあ、そのギルドに入ることでね20もらえるんでちゃんとで、えー、片手の武器に関しては盾を外してください盾を外すことによって、えー、今まではね、えー、武器と盾両方に熟練度がいってたんですよ熟練度経験値か、まあ、要するに縦に20 普通の武器に20っていう感じで、まあ、合計40って思っていいんだけど、これなんとね、盾を外すことによって、え片手の武器に、片手の武器に経験値40入ります。まあ、単純に効率が倍になるってことですよ、倍に。なので、両手武器だと、まあ、両手塞がってるんで、その武器にしか経験値入らないんで、えー、通常の20という数字しか入らないんですよ。だから40入るのは片手の武器のみ。 ね、圧倒的に効率が良くなるんで、まず最初は、とえ序盤はね、片手の武器を、えー、やるようにしましょう。サクサク上がるんで、そっちの方が。で、そうしたらね、一気にとりあえず攻撃力がね、50とか60とかまで一気に上がるんで、そこからは、まあ、まったりまったり両手の武器もやったりね、片手の武器もやったり、盾もやったりっていう感じでやってほしいんですけど、まあ、ポイントとしてはこうやってね、 まず通常攻撃をしてもらうね、スキルなかったらもう通常攻撃だけで集め役っていう感じでもいいからみんなにスキルを打ってもらって集め役まあもちろんねそれに対してなんでお前は通常攻撃しかしてないんだって思うかもしれないけど一番僕大事だと思ってるのは1箇所に集めるってとこがまず大事だと思ってるんですよだいたい狩りする人ってみんな全体攻撃使うんで、まあ、もしね星3でも全体攻撃1枚あるならそれ使ってほしいんだけど まあ、例えば僕のコン棒だと、まあ、こういうね、バーストリザー持ってないかもしれないけど、こういうのは、えー、全体攻撃になるんで、1箇所に集めたら、まあ、スキルを打っていただくっていう感じでね。で、一気に倒していただくっていう感じで。で、それが一番効率がいいです。で、序盤ってね、結構、ね、ペンギンも結構辛い、ムカデも辛いっていう方いると思うんですよ。なんならね、ソロでやりたいっていう方も中にはいると思うんですけど、ちゃんとね、ソロでも えー、割と効率のいい熟練度の上げ方というかね、えー、狩り場があるので紹介しますはい現在5層に来ております5の1、えー、マップ見ていただくと分かるんだけどこの手前のところここがねなかなか脇のなんだろう脇がいいんですよねで脇がいいだけじゃなくて割と固まってるそう敵が割と近くにスポーンするんで、えー、割と こう倒しやすくなっておりますばらけててもね近くに敵がいるんでこう通常攻撃で集めてもらって1箇所にで全体攻撃で一気に倒していただくでこれワンパンじゃなくても普通に、えー、何回か攻撃スキル打ったら結構サクッと倒せると思うんですよでどうしても辛い時ね近くにこの草があるんでこれ使ってでここ熟練道の経験値が12入ります いやいやいや、12ならムカデのが効率いいじゃんって思うけどね。いや、実はまあそうなんだけど、その通り。ムカデのが効率がいいんです。だけどさ、じゃあ、ムカデやってたら、もう何度も何度もこう回復取り行かないとかね。行かなくちゃいけないとか、あとは何度も何度も、まあ、戦闘不能になってしまうとかだったら、まあ、迷惑もかかっちゃうし、まあ、そんなんでね、なんか、決勝使うのもあれだし、 まあ、パーティー組んでれば戦闘不能になることそんなないけど、意外と。意外とないけど、まあ、たまにはあるでしょう、たまには。えそういう方にはね、この5層の1がおすすめです。僕もね、あのー、100レベなんですけど、ここは使ってます。アシストキャラのレベリングのついでにね、熟練度とかっていう感じで。まあ、アシストキャラでもここを使えば、まあ、アシストキャラは全く戦闘不能にならないんで、ここだと。 本当に HP 減りそうになってんのか減るか減らないかっていうぐらい、まあ、余裕を持って狩りができるんで発想だとちょっとまだ戦闘不能になっちゃうんですよねアシスト、まあ、今回はアシストがメインではないので熟練度がメインなんですけど、えー、ここもね敵がサクッと倒せるんででもしね、まあ、ここでもきついどうしてもここでもきついっていう方いたら、まあ、まだ他にねちゃんとあるんで場所が そこも紹介しますはい今現在4の1に来ております4の1でねマップ見ていただくとまあここら辺おっとあ消えちゃうそうこのこの端っこら辺マップのここら辺が狩り場です狩り場で今ちょっとね敵ばらけてんだけどまあ実はねあの倒した後にポップする敵が割と近めなんですよね特にこのカニが このねなんかミニサイズコボルドはちょっと遠目にスポンするんだけどカニがねここら辺そうここら辺にいればそう勝手に湧いてくれるんでもうなんだろうここに突っ立ってればもしかしたらいいかもしんないここここら辺ねここら辺がカニの湧くスポットになってるんでこんな感じで、まあ、割と効率よくカニ狩りカニ狩りって言えばいいの そうそれができるんで、えここら辺でまとまってまあちょっとねカニのスポーンが遅いなって感じたらちょっとこっち側でねコボルド倒しに行ってもいいしちなみにこいつ名前なんだっけコボルドだっけちょ名前忘れたんですけどこれ何コボルドソルジャーそうコボルドソルジャーってやつねがいるんで、えー、こいつらを倒しましょうさすがにここで戦闘不能になってたらまあもう普通にストーリーをまず進めようぐらいで えー、やっていってほしいんだけどあとは武器の見直しとかねそこら辺を考えてほしいんですけどまあ多分ここでね戦闘不能になることはないと思うし仮にちょっときついなって思ったらこの上のとこにねすぐ近くにキノコ生えてるんで、えー、これ使っていただいて回復しましょうということでねまあ昔はねみんなここにねここが狩り場だったんで今は人全くいないけど昔はねここもう常に誰かがいるみたいな状況で 僕もねここは割と好きだったんでここが狩り場とは知らなかったんだけど、えー、個人的になんか倒しやすいなと思っててずっとここをね使ってたんですけど大体誰かいるんですよねそうだからいなくなるの待ったりしてまあ、ここでねソロでやってたりしましたまあ、もしねもっと上のレベル上の層でやりたいっていう方は8層ね8層のペンギンあとは10層のムカデとかそこら辺の狩り場に行くと効率がいいと思います まあ、上に行けば行くほどね、やっぱパーティーは組まない、組むことをおすすめするんだけど、まあ、ソロならね、こういう4層でもいいかなと僕は思います。5層、まあ、5の1がね、ソロだとちょうどいいかもしんない。僕はちょうどいい。特に弓とかはね、5層がちょうどいいわ。サクサク倒せるから。ワン、ワンパンやっぱできるし、ワンパンできるぐらいなら、意外と効率は悪くない。そう、悪くないんで、えー、おすすめです。ということでね、 えー、本日はご視聴ありがとうございました。まあ、レベリング行き詰まったら、まずは熟練度を見てみようということでね、自分の熟練度が今現在どのぐらいのレベルで、でどのぐらいね、伸びしろがあるのか。ちなみに、えー、熟練度経験値あと1万とかならね、もうあっという間に上がるんで、1万だったら、ムカデ500体ですね。500体でした。もし熟練度経験値が1万っていう場合は、ムカデ500体。 まあ大体ね、おそらく、まあ10分ぐらいで上がると思います。もうちょいかかるか20分ぐらいかかるかな。レベリングより熟練度の方が大事なんで、これはもう言っときます、先に。強くなるにはレベリングじゃありません。強くなるには熟練度ということでね。まあ、だからってレベルを全く上げない、上げなくていいっていうわけじゃないんだけど、優先順位としては熟練度の方が優先順位高いです。効率よく強くなりたいって方は、まずは熟練度を上げようということです。それでは、 えー、また次回の動画でお会いしましょう。おつー